Mulimo wa kuama kwa kuunguza na moto na kupanda mimea aina moja ni zoezi kwa asili ya wakaaji wengi. Imeonekana kama mlimo huu umepunguza mboleo ndani ya udongo na mavuno ya mashamba imepunguka sana kisha mavuno ya kwanza au ya pili. Mara na mara kila mwaka, upunguzi wa pori umeonekana sababu wakulima wanakata bila kuchoka miti ndani ya pori ya kukomaa kwa kutafuta shamba za mpya zenye kuwa na mboleo nyingi. Nia ya kuleta majibu kwa magumu hiyo ni kufata na kushika mafundisho ya kupanda chakula na mti ndani ya shamba zetu, alafu kwa kuepuka kuama mara na mara Wakulima watapanda miti na mimea kumstari. Watabadilisha aina ya mimea kwa kila mlimo kufuatana na mafundisho ya walimu wafanyakazi wa c Kupanda chakula na mti kufuatana na mafundisho hii inakuwa na faida kwa walimaji. Miti ina uwezo wa kuleta mboleo kwa udongo na huu udongo unaleta mavuno mazuri. Miti inasaidia hali ya hewa na mvua kuwa nzuri na inasaidia kupunguza mabadiliko mara na mara ya kalandari ya mlimo. Na zaidi ya hayo, miti inaleta vitu vya faida sana kwa maisha ya walimaji, sawa na mbao, makala, matunda, vidudu vya kula, miti ya majengo na kadhalika. Na kwa namna ingine, mlimaji akiuzisha ile yote, anaweza kuongeza pato yake kwa ajili ya familia yake. Na agroforestry inatusaidia tena kwa kudumu kufasi moja kufanya kazi ya ulimu bila tena kwenda mbali kulima hapo na hapo. Yao kabisa ni yao, nitaka kusema juu ya agroforestry tunachanga miti na mimea yao inatusaidia sana. E, tena napanda ndizi na kakao, teki njo miti ile mi napanda na kakao ni miti tena. E, tena ndizi yao iko itanisaidia kuna muno ya kukula bila kwanza kuchunga miti ilete production na kakao. Unaona, wakati ya bababa walikuwa kulima, leo analima hapa kesho anaenda kulima hapa, kesho kule anaenda kulima hapa. Donc mwaka moya analima hata 5 hectare mbalimbali, ah, lakini leo faida mimi nakia kuona kwa agroforesterie inakia kunitia fasi moja. hapa tuko ku Ferme Pilot ya Nonge, shamba yenye tuko nafaa mafundisho juu ya kupanda kuotesha miti na mimea fazi moya. Nanasi iko, mwoko iko, soja iko, vinya iko, uh, eh, kalanga iko, mupunga iko, ndizi iko, uh, matunda mbalimbali iko, akasia iko, nguruwe iko na hata lape iko fazi moya. Unaona faida ya kufanya ile baitaka agriculture integre. to tunapanda tunapenda mkie kuona hapa kuferme pilote iko shamba ya sekter muzima fa, shamba nye batu wanakia kupata mafundisho mkie kuona namna kwetu kunafanya ile bitu hapa kuferme, itasaidia banye biko napanda miti na mimea bake kujifunza ekartema, bake kujifunza namuna gani tunapasha kupanda miti na mumea na kuiongeza vile vitu ingine. Asante. Ile mabone pratique yenye tuku nafanya na balimaji ni juu ya kusaidia ya kusema hata kama pression yenye tunakuwaka nayo, paske agriculture kama huku naifanya fazi ya kusema leo ulifanya hapa, kesho unafanya hapa, kesho unaenda hapa kitu ya kwanza iko na reduire kwa surface ya mafore, ni fasi tuko natumikia iko ya mafore. Maanake mlimaji kama ulikata shamba hii fasi, kesho unaenda kufazi ingine, siku ya tatu unaenda kufazi ingine, iko naharibisha pori yetu na hata eh, eh, development ya, ya, ma, ya mamimea yetu haiko mzuri. Kitu sasa rotation de culture ni ya kusema mtu kama uko nafaa shamba yako ya 1 hectare yenye ulifungula kwa ile 1 hectare ulipanda kalanga saa zingine kwa saison A ya 2021 unapanda kalanga. Wakati unavuna kalanga, unapasha jua kitu gani yenye unapasha tia kwa saison B. Usirudilie tu kalanga. Mtu mwenye alitia kalanga anaweza tia kwa mfano hata mwindi kwani kalanga inaachaka mwa mboleo kidogo, na ile mboleo ya kalanga itasaidia pia vile mwindi ikue. Kwa mlimaji iko kitu moya ya positif sana ya mzuri, paske itakusaidia wewe uameliore hata rendement, manake mapato ya mimea yako yenye ulipanda. bo tunaona faida. Faida ilikuwa juu ya nini? Sako tulikuwa mbele, tulikuwa napanda tu mabitu fujo fujo, me apartia sanye tunapata bamiti ya akasia, tunakuwa napanda tunapanda akasia apre pale ile ba mayani ya akasia ba flere ya akasia iko na iko kudongo na mizizi yake iko leta mboleo, tunakuwa kamata tena kati tukapanda akasia pale tutatoa tena mimea ubie kalanga muinti tunapanda nao pamoja. experience niko naye hapa kupanda miti na mumea. Hapa napanda mtu na mimea, mambo najua kama miti ile tanisaidia hata nachoka yao, iko amortisema ku maisha yangu, hata nachoka. Batachima ile safu, batoto batachima ile safutie, batani batakia kwa nyumba nitakula bataujisha ile safutie nitakula na kamunjele pe batoto yangu batasoma naye. Nalifurahia paske nalienda kuona kule kuferme pilote sa balita sieko journée chapete, nikaenda kuona ile bitu balifanya kule, njo mi nabeba hapa bo minenea kubonesha hivi namuna mi nalitika na mambre yangu batapanda, kwa sababu tunaweza fanya hivi sezo a ah, hii huko, naona namuna tiko hapa napanda safutie napanda kokoti na mimea napanda na mimea gani mupunga miindi na kalanga saison b iko nakuya niko fa rotation de culture natosa kalanga kule naleta hapa kumupunga natosa mupunga hapa napeleka kule kukalanga parce que ape nakuwa rotation eh, shamba ya rotation de culture Mimi nitakurajia agroforestry hapa kumungini, tukiangalia sawa vile sensibilisation ilipita na hivi vitufundisha sie juu ya kupanda mimea na wamiti fashi moya, doke iko mzuri sana. Mulimaji anapasha kupanda miti paske mingi tunakata mamiti me hatuyaki modele ya kupanda hivi, tukakata mamiti tukaribisha pori, ifale vile tupande mamiti. Tendele wa miti ile ndio batatuletea si ya kupanda panda ile ba akasia, teke, wasafu toke kila miti pale iko na importance yake. Ukapanda teke, teke ile itakusaidia wewe na miti ambao donc itasaidia vile na kuenga nyumba. Ukapanda akasia itakuletea makala tena italeta vile wambolea kuudongo. Miti ya safu ile itatusaidia sie na kuzisha na kukula doki eturu ya nyuma, wakati nyewe unaweza choka unajezekea yako ulete na wentu kwa katikati mapori mbalimbali, haitawezekana tena. Kupitia kazi mbalimbali mbali ndani ya muji ya Ngambi, c inasaidia walimaji kufanya mlimo bora kupitia kupanda mimea ya kula na miti ya pori pamoja Kiini chetu C4 ni kutafuta kurahisisha maisha ya wapasula mbao na kuwasaidia waendelee kupata miti siku zote bila kwenda mbali kwa ajili ya kuchunga pori. Kwa kupata usindikizi wa C4 na kwa swali zote kuhusu kazi zetu, Tunawakaribisha kupata habari kwa urefu kupitia kikundi kya wafanyakazi wa C4 ya Nonge.